キラソルチャンネルへようこそ今回はメキシコからです日本に帰る私のためにみんなが大きな岩のあるベルナルというところに連れて行ってくれましたとても温度差がありますが大丈夫でしょうか行ってきますキラソルチャンネルいい天気ですねそうですねいい天気というより暑いですねそうですね 今日はベルナルに行くんですよねそうですね元気に行きましょうねそうですね行きますやる気を出せケレタロ市内から車で1時間見えてきましたベルナルの岩ですね世界で3番目に大きいらしいです日焼け止めタイム pareces papá, l a i n No quería presentártelo así, papá. she's Jennifer, and we're gonna get married. Ah. 是吗

¡Salte, no mal otra, otra. sorpresa? Pero no puedo hacer una selfie sorpresa si no es sorpresa. Exacto. ¿Cómo esperas que sea sorpresa? No, Misaki, no se puede hacer una selfie sorpresa. ¡Saltes no pesaba! Lemon, to, naka caga. banana y cajeta, this? Lavender and violet. Cheese and... Mora. Moras. Perfectamente. Si quieres a mi pie. oh! Pero tengo que fingir. No, no, la verdad. ¿Alain listo? どこに向かってるんですか <laughs> すみません日本語がわかりません <laughs> はい登りますああああ

¿Te ¿verdad? ¿Te viste el allá arriba? ¡Sorpresa! 月命綱のよう No, gracias. <laughs>